Здравствуйте, сезон 18-19, новая коллекция от Head, который, лыжа, о которой мы рассказывали. Сегодня речь идет о ботинках. В сезоне 18-19 Хэд представил новую коллекцию лыж V-Shape LUT и соответствующие ботинки LUT. А, мужская серия представлена размер 130 жесткостью и 120 жесткостью, но по сути это разные ботинки. Давайте, что, нам, что у нас, что мы здесь имеем? Имеем по сути обычный классический трассовый ботинок с односторонним кантингом, с переключателем статистическим, а, жесткости статистическим, то есть вы не можете статичным, вы не можете значит, переключить его на ходу, на скорости, там, значит, нужен ключ, но он есть. Кантинг односторонний только с наружной стороны, Четыре клипсы, все настраиваемые, достаточно легкие, переставляемая гребенка, верхняя гребенка можно переставлять прямо при катании. Зачем это надо в своих ботинках, я ума не приложу, но если есть, то есть, почему нет? Как правило, просто на моей практике я очень много видел сломанных вследствие катания таких клипс. Из полезного а, в валенке присутствует спойлер сзади, который позволяет регулировать угол наклона. В принципе, стрэп все так, как бы ничего так не противоречит ничему. А, при этом колодка у этого ботинка 100 мм при размере 26,5 это, ну, я бы сказал, для любительских ботинок и немного не немало такая. Середина, конечно, лучше брать поменьше, просто чтобы иметь возможность формовать. Но если не хотите формовать, то, в общем, и не надо брать меньше, как раз 100 мм, наверное, нормально. Также у данного ботинка есть технология Liquid Fit, которая появилась у Хэда в этом году. А, суть ее в том, что валенок можно дунуть внутрь пеной, которая заполнит пространство между ногой и пластиком. Но при этом это не обязательно делать. Вы можете кататься вот просто купить и кататься, и когда валенок умнется, есть возможность туда поддуть. Поддувается в сервис-центре со специальным оборудованием, несложным, но специальным. В домашних условиях, в общем, не делается. А, теперь разница ботинок 130-120. Разница в том, что 120 й ботинок сделан из полиуретана, обычного классического полиуретана. Полиуретан хорош тем, что он жесткий, но тяжелый. Этот сделан из нового материала, из того же, от которого сделаны профессиональные фрирайдные ботинки ТЛТ универсалки. Из какого-то некого материала грильфлекс. Он легче и жестче. По, на ощупь реально ощущается, что вот этот 130-й ботинок, он реально жесткий. У этого ботинка даже в таком состоянии без как бы катания есть ощущение, что он мягковат. То есть мне так кажется, что он не тянет. То есть ситуация в том, что здесь явно заметно, что старались, как и в старшей модельном ряду э, серии Core ботинок пытались уйти от лишнего веса, сократить количество пластика и компенсировать жесткость ребрами жесткости. На ощупь такое ощущение, что компенсировать получилось не все, но опять-таки ощупь это ощупь, в катании может все работает, но я думаю, что все-таки хэт понимает, что делает, возможно в катании жесткость есть. Но разница в том, что материалы разные, вес разный, жесткость разная совсем. Такие вот ботинки, я считаю, что их стоит выбирать просто любителям, которые не ориентированы на какой-то спорт, которым в приоритете все-таки, наверное, там 70% это комфорт, 30% это контроль которые катаются, ну, как-то вот в общем, среднем таком режиме, там, не больше там двух-трех недель в году, и, в общем, от ботинок не ждут никаких героических подвигов, кроме того, чтобы они не создавали проблем. В принципе, вариант, вариант. Все подходит, подходит и жесткость, в принципе, в эти рамки катания, и вот в таком исполнении это может быть хорошим трассовым ботинком на каждый день. Все, пойду за следующими. Ставьте лайки, подписывайтесь, пока.